Ciao, allora oggi vi parlo di un altro correttore e questo è de della Essence, quindi mono, mono prezzo, un mm, prezzo basso, ed è All About Matte Eye Covering Concealer. Ehm, dice che è un correttore mattificante eh, per imperfezioni ed occhiaie. il colore che ho io è il 20 Matte Nude ed la confezione è un 12 ml cosa vi posso dire? allora la, la consistenza è cremosa quindi ha una coprenza alta ed è, mm, si stende bene attenzione però è molto cremoso quindi può andare bene per eh, le borse in questo caso sì ma eh, steso bene a modo, picchiettando bene a modo e fissato bene non andiamo troppo ad stratificarlo perché è molto corposo come vi ho detto e farebbe troppo spessore va bene quindi come primo strato per andare a togliere tutte le discromie degli, per le occhiaie sulle imperfezioni invece questo assolutamente non ve lo consiglio perché è molto cremoso e quindi va, tende a spostarsi, a sciogliersi e quindi anche fissato con la cipria assolutamente no cosa che ho notato, attenzione al contorno occhi perché sulle occhiaie va bene ma non andate troppo oltre se avete delle rughette o zampe di gallina perché tende a segnarle come sapete ve l'ho già detto 5-6 volte in questo video, non lo so, è molto cremoso. È vero, ha una buona coprenza, è abbastanza valido, però è molto cremoso e quindi eh, attenzione. Va bene quando avete le occhiaie molto scure, in questo caso per andare prima passata e poi ci passate sopra con un correttore illuminante magari, in questo caso può andare. Comunque per il prezzo eh, basso che ha direi che si può tranquillamente provare ehm, l'azione matificante la perdere assolutamente non è vero però andate a fissarlo con la cipria quindi non c'è problema fatemi sapere se avete provato come vi siete trovate e se vi sono stata utile mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni ciao